No i cześć, dzisiaj kolejna ciekawostka, e, która na pewno Was zainteresuje, dlatego że mm, każdy posiadacz Deusa może czuć się teraz przerażony, a dokładnie białej cewki. Zobaczcie, co się dzieje z białymi cewkami. Okazuje się, że e, to nie jest pokrywane z gwarancji, żeby było śmiesznie. Może u nas się uda, ale za granicą taka jest informacja w tym poście na MD Hunterze. Niestety przy białych cewkach, w których e, bateria jest w szafcie, czyli w sztycy, jest osłabione połączenie, bo musi przechodzić przewód bezpośrednio łączący źródło zasilania z cewką. Zobaczcie, jakie są efekty tego rozwiązania. Niestety kończy się to w ten sposób. Tu są pokazane e, efekty tego, tego działania i tej konstrukcji jest nieprzemyślana. Oczywiście przy niższych temperaturach może Was to spotkać. Ciekawe, czy się komuś to zdarzyło. Jeśli tak, to piszcie pod filmem. No, jest to dość rzecz, która zaczyna do mnie przemawiać. Oczywiście podejrzewam, że oni poprawią te szafty, wymienią, zrobią nieco grubszy plastik albo jakieś wzmocnienia, ale przez to, że idzie kabel i że to nie jest pełne w tym miejscu, no to niestety mamy rurkę i tak to się kończy. Także sprawdźcie swoje urządzenia, czy nie macie takich pęknięć. Jeśli coś takiego się będzie działo, to albo trzeba kupić zapasowy i mieć przy sobie na wszelki wypadek taki zapasowy stelaż po prostu, e, albo zgłosić się do producenta, importera oczywiście, naszego na Polskę i postarać się po prostu załatwić tą sprawę, albo wymienić na gwarancję. Jest napisane, że oczywiście oni tego nie uznają ale może jest taka możliwość, no to wiadomo, jest to MD Hunter, jest to plot, plotkarski portal, jak ja to nazywam, dotyczący e, wykrywaczy metalu, natomiast no, zawsze są przekazywane jakieś, jakieś informacje, które mają w sobie jakąś wartość, e, trzeba umieć to przebrać, natomiast no, ta sprawa jest, jak widzicie po zdjęciach, no, dość martwiąca mnie, bo uważam, że przy tak dobrym ergonomicznie detektorze i bardzo dobrze wykonanym jakościowo, jakim jest XPDEUS, takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca.